Régulièrement, la cravate se fait tailler un costard. On l'a dit trop contraignante, trop longue, trop courte, trop moche, trop datée. Ainsi, pour beaucoup d'hommes, elle est portée par obligation, pour se rendre au boulot ou par convention lors d'événements spéciaux. Et puis, il y a tous ceux qui ne veulent même pas en entendre parler. Bref, la cravate ne les fait pas rêver. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'ils ont raison. S'il faut porter une cravate banale, juste pour être comme les autres, alors autant ne pas en porter. Selon moi, on ne porte pas une cravate pour faire bien, mais pour être bien. Et ça fait toute la différence. C'est pour cela qu'avec mes cravates, je veux tordre le cou à toutes les idées reçues, en partant du principe qu'une cravate ne doit pas être portée pour faire comme tout le monde, mais au contraire pour affirmer sa personnalité. Mais pour ça, il faut que la cravate ait elle-même de la personnalité. Et c'est là que le travail de Gentleman Clover débute. Les cravates Gentleman Clover, c'est d'abord des tissus haut de gamme que je choisis dans la région de Comme en Italie, une référence. Elles sont façonnées à la main dans un atelier à Milan une autre référence. Elles suivent un procédé de construction précis permettant d'obtenir des cravates légères et déstructurées avec un ourlet rouloté à la main. Réalisées en 3, 5 ou 7 plis, les cravates Gentleman Clover mesurent entre 147 et 150 cm et sont disponibles dans une largeur de 7,5 à 9 cm. Bon à savoir, plus les plis sont nombreux, plus la cravate reste souple, confortable et légère. Ma préférence allant pour les cravates 5 plis de 8,5 cm de large, que je trouve particulièrement élégante et agréable à porter. Mon objectif Vous proposer des cravates luxueuses sans que vous n'en payiez le prix. Comment En supprimant les intermédiaires. Et n'oubliez pas, en choisissant votre cravate Gentleman Clover, je ne la conçois pas comme un accessoire de mode de plus, mais comme un accessoire de personnalité unique.